Kanavat-työkalun avulla on tarkoitus vähän hahmotella sitä, että minkä näköistä kanavavalikoimaa pitäisi käyttää, jotta vastataan asiakasymmärryksessä kerättyyn asiakastarpeeseen. Kanavat on tässä jaoteltu omiin kanaviin, eli käytännössä niihin yleensä yrityksen tai organisaation omassa hallinnassa oleviin, on se sitten verkkopalvelua tai myymälää tai, tai jotain muuta vastaavaa. Sitten on olemassa ansaittua kanavia, eli, eli erilaisia sosiaalisen median kanavia, muutenkin suosittelua, tapahtuu se sitten verkossa tai, tai kasvokkain ja, ja muuta tällaista, mihin yritys ei pysty suoraan itse vaikuttamaan, mutta voi kyllä olla mukana siellä. Sitten on kumppanikanavia, jotka on käytännössä tarkoittaa sitä, että jonkun kolmannen osapuolen kanssa tehdään diili siitä, että hei hyödynnetään puolin ja toisin kanavia, on se sitten yhteismarkkinoinnissa tai sisältöyhteistyössä tai jossain tällaisessa muussa toimenpiteessä. Ja sitten on tietysti vielä ostettuja kanavia, eli niitä saa rahalla erilaisilta mediatahoilta ja, ja, ja muilta palveluntarjoajilta. Ja tarkoitus on tosiaan hahmottaa se, että kun asiakkaita halutaan palvella – niin, niin mikä eri painotus, kuinka paljon vaikka omiin kanaviin panostetaan, kuinka paljon ostettuihin ja, ja niin poispäin. Ja tässä esimerkissä on kuvattu vielä sitten yhden autoliikkeen painotukset ja, ja valinnat tämän, tämän kanavien osalta. Eli juuri esimerkiksi kuvattu sitä, että täällä tuonne lähdetään tekemään sisältömarkkinointia ja, ja hakukoneoptimointia ja, ja muuta sellaista. Ja sitten esimerkiksi kumppaneiden kanssa lähdetään rakentamaan uusia tuotepaketointeja ja, ja otetaan kumppanimarkkinointi haltuun.